Avant de tordre la porte, laissez partir. Avant de fermer mon cœur, je me dire toutes les histoires sus Certaines personnes dans la table mais nous, nous étions dans je mais Nous avons su protéger nos ailes. Oh, la de Sinulasiyon yung putay Ulwalang menno avant de fermer mon cœur, je me rétordis